assalomu alaykum barcha barchaga sizlar bilan kamina sanjarbek sanjarov kanalidamiz hammaga salom hammaga salom muzofirda yurgan akalarga от души salom o'zi o'zbekni qo'li mikserda ha endi bay bay bay endi kelyapti qaranglar do'stlar Ey, e, bugun mazza qiladigan bo'limizda do'stlar layk bosinglar do'stlar qarang buni naqadar chiroyli pishibdi dastavka ham endi bismillah mana do'stlar tandirni boshida shunday uzib olganmiz zo'r gapirishim emas ko'ryapsiz ko'ryapsiz man oldingizdan ko'rsatayman do'stlar ichlarigacha pishib ketgan ko'ryapsizlarmi videoni davom ettiramiz do'stlar kuzatinglar hop hop hop mana keldi mana do'stlar ana bo'lmasa do'stlar olavering mana qo'ysandira bor kelinglar mana do'stlar Choy ichamiz operatorimizni qochib qolganmiz choy ichib olamiz o'zi juda kuzatib turibdi assalomu alaykum barcha barchaga sizlar bilan kamina sanjarbek sanjarov kanalimiz. har doimgidek sizlar bilan onlayn sayohat loyihamizni boshlaymiz demak bu gal qayerga yo'l olamiz bu gal ko'rib turganlaringizdek hatto onlayn ko'rib turibsizlar qayergaligini to'qsanglar kommentariyaga yozib qo'yinglar demak biz niluga qarab yo'l olamiz demak bugungi loyihamizda nilu tog'larini yoritib borishga harakat qilamiz demak do'stlar sizlarga bir narsani eslatib o'tmoqchi edim biz yomon ish qilayotganimiz yo'q yoki biror kishini tanqid qilayotganimiz yo'q biror kishini yomonlab chiqayotganimiz yo'q o'shaning uchun iloji boricha loyihamizni qo'llab quvvatlagan holda o'sib yashab turgan joyimiz ya'ni o'zbekistonimiz butun dunyoga mashhur bo'lishini xohlasangiz ushbu videomizga bitta layk bosib qo'ying va fikrlaringizni izohlaringizni kommentariyada kutib qolamiz agar sizga biz yoritib boradigan tema yoqmasa bemalol dizlayk tugmasini bosib qo'ying bunga majbur emassiz demak do'stlar bizni loyihamizni qo'llab quvvatlab podeshka qilinglar demak biz niluga qarab sayohat qilamiz do'stlar mana ko'rib turganlaringizdek bu yerda bir chiroyli bir o'zimizni suv tegirmonlarimizdan bor ekan demak buni ichini bir ko'rib o'tamiz qani bu yerda unlar qanday qanday shifobaxsh e, inson organizmiga qanday ta'sir qiladi qanday xususiyatlari bor ekan bilamiz demak ketdik assalomu alaykum assalomu alaykum demak bu sizni tegirmoningiz bu hozir tegirmon bu nechinchi yil qurilgan bu ushbu tegirmoningiz buni hech kim bilmaydi bu ota merosmi bobo merosmi otamdan qolgan yaxshi bu qaliqni bug'doy olib kelishlar uchun o'tkazib berasiz yo'q xalq hamma olib kelyapti hamma olib kelyapti bu nimasi qanday bo'ladi xizmati xizmati hay uch kilo to'rt kilo olamiz xaltadan uch to'rt kilo hmm, yaxshi bu qanday xususiyatlari bor qanday shifo baxishligi bormi buni saxerga foydasi katta qandli diabet shunaqa kasalliklar foydasi bor ekanda bu xalqdan ko'p nima eshitamiz man tegirmonni tagidan suv tegirmon suv o'tyapti shuni suvini ichsa ham qanaqadir odamga organizmiga oshqozonliga kasalliklari foydasi bo'lmishi chin deb o'ylaysizmi uni faqat qaytarma qiladi ha bir nima qilib olib qo'zg'atib olib keyin yaxshiladi ha yaxshi o'zi mulla bo'ladi ushbu ishga necha yil bir ishlaysiz man bir o'n besh yil birga ishlayapman o'n besh yil yaxshi shu sizga qoplaydi shu shuni ustidan noyasiz baribir yaxshi bo'lmasa yurtdoshlaringiz qanday tilaklaringiz bor misol uchun hozir musofirda yurgan yurtdoshlaringiz bor siz tanishlaringiz bordir salom yo'llasangiz bemalol salom yo'llang bemalol yo'llayvering <laughs> o'zingiz aytasiz aka ukalaringiz bor aytavering birdan hammaga salom hammaga salom musofirda yurgan akalarga от души salom demak ketdik do'stlar qolganini davom ettiramiz nilüdan mashhur bo'lgan dunyo trendiga chiqib boradigan tegirmonimizdan bittasini unidan mana bizlarga hozir xamir qilib nimasini ko'rsatib beramiz sizlarga non qilish jarayonini mana novvoy akamiz уже xamirni boshlayaptilar demak kuzatamiz asti assalomu alaykum assalomu alaykum yaxshimisiz shu ishda necha yildan beri ishlaysiz uch yildan beri uch yildan beri hmm. bu hozir o'sha boyagi biza pastda syomka qilib kelgan nimani tegirmonimi adashmasam ha uni tegirmoni bu ana hmm. shundan non chiqaradi Bu xamirga nima nimalar qo'shasiz? Hozir odatdagi xamirlardan boshqacha bo'lyapti menimcha. Endi bunga tuz, shakar, daroja solib, issiq suv solib, keyin nima qilamiz? Xamir qilamiz. Hozir mana bu nima mana bu? Bu daroja. Ha, daroja bu? Ha, bu. Sal Bu daroja. Bu e, shakar soldingiz, shakar nimaga kerak? Shakar ta'm beradi. Shakar ta'm beradi. Keyin ana keyin nonni chiroyli qiladi tuz ham ta'm beradi дорожа semirtiradi ha demak o'ziga xos non bo'lib tayyor bo'ladi boshqacha non bo'ladi hozir bu taxminan e, bir kunda nechta necha marta xamir qilib necha marta non yopasiz bir kunda uch marta to'rt marta joyi keladi besh marta ham qilamiz bir qilishda bir xalta ikki xalta ana shunday zakaz ham olaverasizda zakazlar zakaz ham ekanlar bemalol telefon olib olasizlar zakaz ham olaveramiz shu bugun sir bo'lmasa agar nechi marta xamir qildingiz mana bu ikkinchi marta bo'lyapti yaxshi bunda endi nechta zo'ra chiqargan endi bundan bir yuz ellikta bir yuz oltmishta shunday mm. chiqadi xudo xohlasa shu xamir qilishda necha soat vaqt ketar ekan qirq minut ketadi qirq minut qirq besh minut ketadi do'stlar mana o'rganyapman xamir qilishni ham qarab turib endi hmm. ajab emas bo'lib ketsa meni xafa emaslar mana mana bunda endi endi pulni polni aralashtiryapman endi hmm. buni yaxshilab aralashtirib keyin nima qilaman o'zi o'zbekni qo'li mikserda ha endi <laughs> mana aralashtiryapman yaxshilab un bilan xudo xohlasa mana xamirlar tayyor bo'lyapti mana konkret bir mushlanyapti ko'rib turibsizlar xudo xohlasa endi nonni tandirga olish jarayonini ko'ramiz keyin nonni bir tatib ko'ramiz demak videomizni kuzatib boyagi gapim layk bosib qo'yinglar bitta bay bay bay buyoqda kelyapti qaranglar do'stlar e bugun mazza qiladigan bo'limizda do'stlar laykni bosinglar do'stlar mana endi ochishni boshladim ha ochilyapti endi bismillah qani vo vo vo buni hidini qarang o ishtahalarim ochilib ketdi endi ustidagi lattasini olyapmiz hmm. mana shu lattaga tagida pishadi ana ana ana deb ochamiz bu yog'i bayram mana bu cho'qqa pishadi qumburga emas gazga emas mm-hmm. utun bilan tagida suv ham qo'ymaymiz mana elo cho'ng'in laxichalari mana bu archa solamiz bu nima ham qo'yilganmi tagida selini olish uchun yo'q yo'q hech nima qo'yganmiz almatur bilan uzib nima qilamiz Tamam. u cho'qqa pishadi utun qarang buni naqadar chiroyli pishibdi mana do'stlar ochildi tayyor hammasi yeb ko'ramiz endi hozir joyida boshqacha bizga kerak bu grilda ming marta yaxshida ha bu cho'qqa pishadida hmm. grilniki boshqacha bu boshqacha ichigacha pishib o'tib ketarganda vo qarang bitta ko'rsatib vo ana dastavka ham borda endi Ha, dastavka ham bo'ladi mana bir donasi o'ttiz mingdan ha yaxshi arzon ekan qimmat emas Ishqaymiz. Buni endi pishganini qanday bilasizlar? Bu 1.5 soat qo'yamiz, cho'ga turadi. 1.5 soatda to'liq pishadi. Ha, normasi o'zi 1.5 soat. 1.5 soat. Agar tovuq sal kattaroq bo'lsa, 2 soat. 2 soat. Hmm. Tovuqiga qarab, cho'g'iga qarab, aloqa qaraymiz-a shu. Tovuq maydaroq bo'lsa, tovuq buni endi dehqonchilikmi yo sotib olasizlar? sotib olib dehqonchilik ham bor sotib olamiz saxovat ha saxovat tog'lar do'stlar saxovat o'zimiz hmm. dehqonchiligimiz ham bor qani yeb bahosini beramiz Bismillahirrohmanirrohim, mana do'stlar tandirni boshidan shunday uzib olyapmiz zo'r gap bilishuvimiz archa ham zo'r bo'libdida bunga ancha tan beribdi zo'r ichiga ham archa solamiz ustiga ham mazali gap bo'lishi mumkin emas do'stlar tavsiya qilamiz mana akani telefon nomerlari ekraningizda chiqib turibdi bog'lanasizlar dastavka bor любой joyga bay bay bay mana buni qarang ichlarigacha pishgan ko'ryapsizlarmi yeb to'ymaydi odam bunga ko'ryapsiz ko'ryapsiz mana oldingizni ko'rsatay mana do'stlar mana ichilarigacha pishib ketgan ko'ryapsizlarmi hmm, shu yerda videoni davom ettiramiz do'stlar kuzatinglar voh voh voh marhamat voh mana keldi mana do'stlar tandir tandir tovuq tandir keldi bu nelinniki hmm. ta'miga gap bo'lishingiz do'stlar kelinglar mana maza qilib choy ichib bahavo joylarda dam olib ketasizlar Mana nosir bobomizni торговый sentrlari bu yer ko'rib turganlaringiz ushbu nimada asosan non pishiriladi mana tandir go'shtlar qo'y tandirlar ham pishiriladi qo'y tandirlar zakazga qarab ходовой narsa bu tovuq tandir bo'lgani uchun tovuq tandir ko'proq bo'ladi do'stlar kelinglar mana qo'y tandir ham tayyor bo'ldi Ye, ana bo'lmasa do'stlar qarang olavering mana mana qo'y tandir ham bor kelinglar yegandan keyin o'zlaringiz hmm. ta'mini o'zlaringiz aytib berasizlar kelinglar do'stlar mehmonchilik qilamiz давай Abit qilamiz endi do'stlar <clears throat> ko'rib turibsizlar tandirdan uzilyapti ana ana ana non keldi issiq hozir bera kelar qani tatib ko'ramiz hozir. Vot. вот tayyor bo'ldi qani non pap tayyor nonni ta'mini ham ko'ringlar mana do'stlar o'sha boyagi tegirmonimizni ullardan non tayyor bo'ldi demak Nilo'ning nonlari gap bo'lishi mumkin emas ham katta ham to'yimli ham o'zimiz bug'doy unlaridan nima qilib aytganda o'zbekchasida tushuntirganda nimasi ko'proq kuchlida nimasi ertalab misol uchun yesangiz mazza qilib kechgacha yurasiz bir nimasi bilan hech nima yemasangiz ham quvvatlilik kaloriyasi ko'p demak do'stlar choyni ichamiz operatorimiz ham och qolgani endi choy ichib olamiz o'zi videoni kuzatib turinglar tak do'stlar mana ko'rib turganlaringizdek yana tog'damiz boyagi videomizni boshidan davom ettirib boramiz demak nilu tog'laridagi ajoyib bir qadamjonni ya'ni muhtasham bir aziz avliyomizni tarixini o'rgangani ketamiz demak ketdik <clears throat> mana do'stlar kelyapmiz ko'rib turganlaringizdek demak asta kirib boramiz bismillahi rohmanir rohim qani ketdik bo'lmasa assalomu alaykum bobojon ah, va alaykum assalom assalomu alaykum ah, bizlar shu xalqda eshitishimiz bo'yicha shu yerda bir ah, ko'rib turganlaringizdek hovuz bor ekan mana shu hovuzda keyin mana bu chinorni tarixini eshitib qiziqib keldikda shuni tarixini bir chuqurroq o'rganaylik deb shundan bir qisqacha ma'lumot berasizmi endi bizlar shu ma'lumot berishimiz shuki shu eshitganimizda aytamiz shu boylarimiz moylarimiz aytardiki shu bo oldin xonzalik ekanlar keyin onalari duosi bilan shunda borib buxoroga o'qib kelib shunda shu yerga yuborgan ekan kattalar shu yerga kelib shu qishloqda shu yashab yurib shu chinorni misol tayoqlarini ko'mib shu chinor paydo bo'lgan ekan hmm. aytganlaricha uchunda paydo bo'lgan ekan shu shu chinor endi shu katta chinor shu kishiniki lekin shu havzda ham o'zlari shu qayerdan paydo bo'lganini o'zlaridan tashqari hech kim bilmaydi shu tahrirni ham unga o'n o'zlari olgan ekanlar shu tosh mana shu nimani quyib olgan ekanlar aytganicha shu suvni tagiga yana bir havz bor deydilar endi bizlar ko'rganimiz yo'q lekin boyalar aytardiki shu moylar shu pastga tushadi yana suvni tozalagandan keyin yana chiqadi deydida ichiga moy bor baliq bor shuni aytganlari shu shu aytganlari bu baliqlar turibdi ko'p kattalari ham ketmagan mayda emas baliq o'rtam miyona baliqlarda bizni boylar aytgan vaqtida bu katta katta moy bo'lgan ekan shu ustini yopgandan keyin quyosh yetmasa ham keyin shunday mayda bo'lar ekan ha quyosh nuri ta'sir qilmagan nuri agar bo'lmasa shunday bo'lar ekan lekin umuman gum bo'lgani yo'q shu baribir ichida borda maydami kattami baribir bor hmm. bu aholi umuman buni nima qilmaydi ovlamaydi mumkin emas yo'q yo'q buni hech eshitganimcha ko'rganim uchun mana oltmish yoshga kiraman buni hech kim yeganini ko'rganim yo'q yeyolmaydi bu ko'plar aytyapti xalqdan ko'plar so'rab keldikda shu baliqlar misol uchun deylik bir yuzta deylik o'sha baliq yuztadan oshib ketmasmish kamayib ketmasmishda shu haqda shu baliq mana shuncha baliqlarki vaqtiga shu quyosh paytiga shu katta katta baliq bo'lgan ekan yoki ustini yopgandan keyin mana bu bargi margu nima tushmasin deb shunday toza tursin deb shunday qilgan ikki mana misol mana turba qo'ygan odamlar xalq shundan suv ichadi bu yerga kirmaydi toza turadida ikki tomoniga mana ariq qilgan ariq bor mana hozir tomiri qarang tomiri ichiga havzi ichiga kirmaydi alloh taoloni nimasi bilanda karomati bilan shu mana shunda tomir bor nima bor uni havzi ichiga yo'q baribir toza turadida endi avliyolarni nimasida bu manga hozir bir narsasi qiziq bo'lyapti misol uchun hozirda qurilish materiallari ko'p beton sement balobatar qilib hovuz qilishadi baribir suv sal bo'lsa ham sizib qochishi ehtimol bo'ladida hozir bu yerda umuman bu yerda endi kafel pafel burchatka qilingan chekkasi sal beton ishlatilgan tagida deyarli umuman beton yo'qda shu suv qochib ketmaganiga hayron bo'lyapman endi shu boyimiz ham aytadilarki odamlar beton qilib misol shunday tosh loy qilib qilsa baribir chiqadi suv deydilar shu boboni karomati boboni avliyolari uchun shunday misol toshni qo'ygan mana yog'ochni qo'ygan yog'och ham turibdi tosh ham turibdi suv hech yoqqa tushib ketmaydi <clears throat> keyin hozir bir gap aytdingiz tozalaymiz dedingiz tozalagan paytga baliqlar qayerga ketib qoladi tegirmon tosh bor bu yerga tagida mana shu yonida tagida bitta tegirmon tosh bor shu toshni ichidan deydi past havzga tushib ketadi dedida keyin bu, bu havzni toza qilgandan keyin bitta baliq berga turmaydida top hmm. toza qilamizda uni misol loyqa poyqasini olamiz toza qilamiz yana yopib qo'ygandan keyin ertasi kelamiz shu havz joyiga turibdi to'lib hmm, shunday bo'libdi yana ana qarangda to'lib tushib ketmaydi hmm. ha to'ldirib ketmaydi bir xil me'yorda bir xil me'yorda turibdi ana shu baliq yana shu hozir shu yuribdi yana hech joyga ketmaydi hozir baliq yo'qolib ketadi deyapsiz pastga tushib ketadi deyapsizda hozir keyin suv tozalaganingiz misol suv qolmaydi hozir bu yer tozalagan paytlaringiz bilasizlar baribir qayerdan suv kelishi baribir kanali bilan yo'li bo'ladi hozir ko'p xalq aytyapti biron joyda teshik yo'q suv keladi deyapti qayerdan kelishi mumkin men ollohni qudrati shu toroq deydi mana bularni yana shu burchakni toroq deydi o'sha yerga agar odam borsa u odam tortadi deyarda boylar hmm. o'sha shu shu ancha suv quyadi turadida o'sha yerdan chiqadi suv qish paytida bu suv issiq bo'ladi xuddiki misol mana olovga qo'yganda issiq bo'ladi bemalol cho'milsangiz ham bo'ladi bemalol ichsangiz ham bo'ladi lekin yoz paytida muzday bo'ladi yaxday suv bo'ladi suvni o'zgarishi shifobaxshligi bo'ladi bu shifo shifo suvi haqiqatdan ham shifo suvi shu boylarimiz aytadilarki bu shifo suvi deydida hay odamlarni bizlar ko'rdik mana bu yerga bir xo'janazar bobo degani bor edilar o'tib ketdilarda u kishi ham shu shu nimaga yotibdilar o'sha boyagi oldiga shu sho'rchadan mana oltinsoydan musoqimqo'rg'ondan shunda bitta bitta oyog'i cho'loq boylar kelganda e, birinchi kelganda shu falak falak suvni olib borib ikkinchi marta kelganlarida o'zlari kelardida oyog'i bilan endi assa bilan yoki nima bilan olib kelganda endi ikkinchi uchinchi marta o'zlari shifo topganda ixlos xalos deb o'sha ixlos qilib ichganlaridan oyoqlariga ta'sir qilgan ekanda sog'arib bu hozir qish kunda muzlamaydi deyapsiz demak qish kunda baliqlar ichida turaveradida ichiga yuradi ham qishmi va yozmi bari ichiga turib turadi yuradi ovqatini beramiz shu xalq beradi ovqatini mana bug'doy beradi non beradida shu yerda nima qiladi bu hozir bu yoqda bitta ariq bor ekan qishloqqa yo'naltirib yorilganmiz shu bitta ariq bu tomonga ketadi bitta arig'i bor mana shunda bu kishini tagi bilan shunday bu nimaga ketadi tashqari ko'cha mana bu yerga bor turba qo'ygan haligi shlanga qo'ygan bu yoqqa chiqadi odamlar bu tomondan ham suv oladi xalq bu tomondan ikki tomondan suv olib ichadida yaxshi o'zi bir me'yordada hech kamaymayapti tashqaridan o'zi ko'rdik turadi shu taxminan bir yigirma beshlik turbalarda chiqyapti lekin bu yerda suv hech qanday o'zgarmaganda shunisiga qiziqib qoldik biza chinorda yigirmalik emas bu katta bir ancha nima bor bir yigirmalikdan ziyodroq berga chiqadi hmm, yigirma bu yerga ham bergan bo'ldi bundan bor ko'proq yana ham chiqadi orqa taraflarini ko'rganmiz tashqarida bor ekan chiqadi ancha suv bor lekin shu soz turadida xudoga shukur lekin bir vaqtiga bir ana boylarimiz aytganicha muammomiz aytganicha bir yil shu qurib qolgan ekan hmm. shu buloq qurib qolganiga bir momoymi bir nimasi tush ko'radiki bir bitta ko'k sigirmi nima so'ygan ekanda o'sha yerni olib kelib so'ygandan yana o'sha kecha suv chiqadida holiga davr uni bizlar bilmaymizu eshitganmiz lekin holiga davr mana hozir suv bor hmm. shu xalqimiz ichayotgan suvi hamma foydalanayotgan suvi shu bitta suv boshqa bizni atrofda suv yo'q chinorda hozir aytyapsiz hassalarini dedingizmi hassalarini ha hassalarini shunda olib kelib shu yerga ko'mgan ekanlar shu bir kechaga paydo bo'lgan deydilarda ollohni qudratidan chinor bo'lib ketganda katta shu shu asalari chinor ekan shuni shunday ko'mgandan keyin shu chinor bir kechaga paydo bo'lgan eshitganimiz uchunda bu chinor endi necha quloch chiqarkan bu taxminan nechta kishi atrofda aylansa yetarkan e geologlar kelganda sayuz davriga shu bu otamiz aytadilarki o'ttiz olti metr bor deyardilarda atrofi o'ttiz olti metr demak o'ttiz olti metr bo'lsa bir yigirma beshta o'ttiztadan ziyod odamni ham qo'ldan yetmas ekanda shundayda hozir mana ko'rdingizku anchasi shu tomiri nimaga haligi mm, bu beton tagiga beton tagiga turibdida bu vaqtiga sal pastroq edi shuni to'ldirib mana bir chatga bir chat qo'ydi bu yoqlari masjid ekanda adashmasam ha masjid masjid oxirgi endi masjid jomiy masjidda bu qachon tashkil etilgan bu masjid bu masjidi oldindan bo'lgan ekan dokument yo'q ekanu lekin yaqinga dokument bo'ldi shu hozirgi hmm. sharoitlari yaxshi ekanda ko'rdik sharoitlar o'zgarishi yaxshi yaxshi shu ustalar ham o'zimiz shu qishloqdagi ustalar qilgan shuni hmm. hamma sharoitlari bor ekanda bu yerda tog'da uchib bo'lishiga qaramasdan sharoit zo'r ekan yaxshi demak bo'lmasa bir duo qilib bersangiz shu musofirda yurgan aka ukalarimizga bismillahi rohmanir rohim subhanalloh bahar namoyi orti subhanalloh kushoyish korti xudoyo xudovandi karim sog'u salomat kelgan ekansizlar sog'u salomat bola chaqangizga oldiga boringizlar doimo halni ichiga yurib baoburu bo'lib doim halolu pokiza bo'lib yurishingizni xudodan tilaymiz robbana otina fi dunyo hasanatan fil oxirati qina azoban bo'lmasa bir bobomizni qabrlariga boramiz a o'zi bo'lmasa boramiz ketdik bo'lmasa do'stlar videoni davom ettiramiz qabrga boramiz oxiri mulla abdukarim bobomizni qabrlari shu yerda ha shu yerga yotibdilar shu xonani ichiga shu qabristoniga daf qilgan ekanlar ushbu ko'rib turgan joyimiz butun shu nilu xalqini qabristonda ha shu nilni qabristoni shu yer bu yerga dafn etilganlariga taxminan necha asrlar bo'ldi ekan endi necha asr bo'lganini aniq bilmaymiz baribir ancha asr bo'lgandirda sizlarga ham ota bobolaringizdan og'izdan og'izga o'tib eshitgansizlar to'g'rimi ha shundan biz ham shunday eshitganmiz otamizdan bobomizdan momamizdan shunday aytgan edilarda bu yerda hamma tomonlari yopiq ekan e, ustlari yopib qo'yilgan nima qilib e, agar iloji bo'lsa homiylar bo'lsa shuni yaxshilab chiroyli qilib qo'ysa bo'larkan bo'ladi hmm. do'stlar homiylik bo'lsa man kelib chiroyli remontga qarash bersanglar yaxshi bo'lardi aziz avliyomizni joylari ekan bo'lmasa videoni davom ettiramiz do'stlar qani ketdik ushbu ko'rib turgan joylaringiz shu nilu xalqini qabristoni mana bu boyagi joy demak homiylar bo'lsa tashabbus qilib shu obodonlashtirishga sizlarni qo'shasiz degan umiddamiz demak videoni davom ettiramiz do'stlar bo'yni olib kelib ko'mgandan keyin kechasi birov keladida birov keladiki bosh shu qabristondan tushib ketavergan paytiga e bo siz o'lib qolgan edingizku shuni ko'mgan edilar endi san shu biz sirni ko'rdingmi boshqa kishiga aytmagin man sanga doim nafim tegadiki zarim tegmaydi deganiga keyin shuni nima qiladida bo shu bilan g'oyib bo'ladi ketadida u kishi endi bir yil ikki yil shunday toqat qilib turadi keyin aytganida shu boylar aytardida bobomiz shu shu bilan keyin uncha foyda qilmaydida o'sha aytgan odamga hmm. aytib qo'ygani uchun nima bo'lgan sir saqlamagan ekanda shunday bo'lgan ekan e, demak u nimalari ham ruhlari ham nima deydi anemlik kishi ko'rinmaydi misol uchun toza odam bo'lgani uchun ko'zlari ko'r shu qishlog'imizda tarbiya qilib kelayotgan tarbiya qilayotgan shu boboda hmm. har qishloqda har mamlakat ham shaharga baribir tarbiyagar bo'ladida avliyolar bo'ladida hmm. shuning uchun ham bizni endi tarbiya qilayotganimizlarni misol nima qilganim shu mazoratimiz shu shu kishida buzurvor shu kishi bizni mm, mana masjidni ko'rdingiz mana shu bu yerga podyomga turishimizni ham sababi o'sha xarqit og'zidagi gap bo'yicha shu podyomdan yurib ketgan ekanlarda shunday shunday shunday bo'lgan ekanda shuni ko'rgan ekan mana do'stlar shu bilan shu bugungi dasturimiz nihoyalab boradi demak o'sha boyagi aytib o'tgan suvimizdan bir ichib ketmasak bo'lmaydi demak ichib ko'ramiz bismillohi rohmanir rohiym shular ham yoqda ekan shifobaxsh do'stlar demak ketdi videomizga layk bosib qo'llab quvvatlab videomiz shu bilan nihoyasiga yetdi demak ketdik